Halo guys, kembali lagi dengan orang Dark Oreo Blue. Di sini saya akan mereview 3 shader yang realistik dan sangat cocok untuk laptop Anda yang wortel. Tapi sebelum kita mulai, saya banyak terima kasih atas support kalian yang udah nunggu satu tahun yang lalu wakakakakak. Oke, tanpa basa-basi yang kurang asin mari kita cek sebagus apa sih ketiga shader ini. Langsung gas scan. Oke guys, di sini saya sudah bikin world yang saya gak tahu harus bikin building apa, hahaha. Jadi langsung kita loncat ke setting, video setting, shader, dan di sini ada banyak sekian shader yang udah gua pilih, jadi langsung kita ke list pertama. Oke list pertama yang paling kentang adalah Sildur's Vibrant Shader. Shader ini sudah realistis dan juga sangat optimal yang bisa berjalan lancar di PC kentang kalian. Selain itu, fitur grafisnya sudah banyak yang bisa kalian otak-atik sendiri, mulai dari temporal anti-aliasing, lens flare, bloom, motion blur, dan juga sudah ada efek hujan yang becek. Pokoknya shader ini sangat friendly untuk PC kentang kalian. Kalau kalian masih gak suka dengan shadernya yang terlalu kuning, kalian bisa setting shadernya di color. Kalau PC kalian masih ngelek pakai shader ini, mendingan kalian taruh di luar, nyalakan mesin mobil, lalu tabrak PC kalian, tada PC kalian jadi lancar kembali. Hahaha just kidding guys, jangan esmosi, entar tumbuh uban. Oke guys kita lanjut ke videonya. Oke list kedua untuk mid NPC adalah BSL Shader. Bukan bolu susu lembang ya guys, Oke sesudah kalian pakai shadernya, jangan lupa atur profilnya jadi low untuk mid NPC. Kalau udah saya akan lanjut jelaskan. Jadi shader ini adalah shader yang paling banyak fiturnya dibanding shader lain, ada efek spesial yang belum pernah dimiliki shader lain, yaitu outline-nya, retro filter, aurora, dan efek render yang optimal. Shader ini paling cocok buat yang GPU-nya NVIDIA GTX 780 ke atas. Oke list terakhir yang ketiga untuk overpower PC adalah SES Renewed Shader. Oh iya, kenapa saya tidak mencantumkan SES PTGI di list ini? Karena shader itu dianggap tidak ofisial dan masih dalam tahap perkembangan. Ya udah guys, mau tidak mau kita harus review shader yang ini, jadi meskipun shader ini di bawah yang versi PTGI, tetapi shader ini sudah sangat playable untuk high-end PC kalian dan juga shader ini sudah ada fitur grafis GI, yaitu Global Illumination, yang dimana fitur grafis ini membuat persebaran cahaya makin akurat dan juga sangat enak untuk dipandang. Kalian bisa bandingkan dengan kedua shader ini, sangat berbeda jauh walau masih Renewed. shader ini paling cocok buat yang GPU-nya Nvidia GTX 1050 ke atas. Oke guys jadi segitu review shader kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tindakan di video ini, terima kasih sudah menonton sampai habis, ikan teri ikan emas jangan lupa subreknya mas, bye bye guys, salam tim celup.